Cindy est mannequin, elle est vivante, on la voit sans la voir, comme on voit une chose, elle ne pense à rien ou bien elle oublie, en gardant la pose. Cindy se regarde, elle est nue, toute nue, devant un miroir, pour un photographe qui la prend sans la voir. fait le mais dans ses yeux, il y a tant de transparence. Cindy fait semblant, comme toutes celles qui font le jeu. Des apparences. Cindy, c'est pas son prénom, elle s'appelle Sylvie. Cindy n'a pas choisi. Cindy a tout confondu, Cindy voulait qu'on la désire. Aujourd'hui elle est là, son cœur est froid, sur du papier glacé, aussi censuré que ses rêves mélangés. Cindy fait semblant, elle fait le vide, mais dans ses yeux transparence. Si, fais semblant, comme toutes celles qui font le jeu. petit studio où Cindy se vend, elle vend sa chair. Elle se vend pas cher, mais elle voudrait changer de partenaire. Cindy a tout confondu, Cindy voulait qu'on la désire. Aujourd'hui elle est là, son cœur est froid, sur du papier glacé, aussi sensueux que ses rêves mélangés. elle fait le vide, mais dans ses yeux, il y a tant de transparence. Cindy fait semblant, comme toutes celles qui font du jeu. Les apparences. Cindy fait bien son travail comme toutes celles qui font ce qu'il faut quand on est sur la paille. Elle répète, tout va bien, tout va bien, tout va bien, t'inquiète, ça va, ça va, ça va, ça va.